Ramdick Francisco. Vaig néixer en, a Buenos Aires, Argentina, on es parla castellà com a llengua oficial. Però la meva família es parlava la llengua veneta, perquè els meus pares havien emigrat des del Veneto. Aquesta és una regió que es troba al nord d'Itàlia i la seva capital és Venècia. Per aquesta raó, la meva llengua materna és el Veneto. Més endavant, quan a anar al llar d'infants vaig començar a aprender el castellà i De esta manera, amb l'esdevenir venir de podia comunicar-me molt bé amb els meus en castellà, amb els meus cosins en italià y amb els meus pares i anclas en la lengua veneta. En l'any 2002 a emigrar a España y he trobat feina a Sabinyànigo, que és un poble de Jaca, a la regió d'Aragó, a prop de la frontera amb França, on els caps de setmana em dirigia amb el cotxe per fer turisme i conèixer la zona francesa. Això ha fet que vagi decidir estudiar una mica francès fins a obtenir un nivell a A2 i poder comunicar-me encara que sigui mínimament. En 2015 vaig venir a viure a Barcelona on vaig començar a estudiar català per aprendre-ho No es posible porque me agrada y algunas parábolas me recuerdan el idioma, de la nueva infancia. El utilizo una mica la y a la escuela. Y cuando miro programas de televisión y escolto las noticias a la radio. de Honduras, eh, un país multicultural lingüísticamente parlante, pero la misma lengua materna es el español y es también el idioma oficial del país. Eh, aparte del español o castellà, quan he així per la Real Acadèmia Espanyola, parlo l'anglès i una mica el català. Eh, vaig estudiar l'anglès en una acadèmia durant dos anys i quan vaig viatjar als Estats Units vaig practicar-lo. També el parlo amb els meus veïns de pis. Vaig estudiar l'anglès perquè m'agrada aprendre noves llengües. Eh, vaig ser mestra en escola d'infants com a voluntària. A la meva família tots parlem en castellà, las nuevas estrategias para aprender a catalán están conectadas a la música local, el noticiaris, la radio y el diario. También es contar-la llena al carrer, eh, practicarlo el amb els meus companys y asistir a clases. Soy la María, soy de Paraguay, hablo dos idiomas, que son oficiales en Paraguay, que es el castellano y el guaraní, y también eh, el y ahora ara eh, una mica de catalán. Soc la ah, eh, de Chile. Fa dos anys que mm, visc a Barcelona, m'agrada molt. M'agrada molt aquesta ciutat. Ah, la meva llengua materna és el castellà, ah, pero però parlo eh, oh, los días inglés els dies eh, anglès amb la meva parella perquè ell és de Holanda um, parlo inglés a las amics, a Facebook, a la feina que tenía a Chile. Ahora stick eh, eh, el catalán. Eh, tengo eh, dos compañías que conversa, eh, un voluntario y una amiga. madera molt eh, parlar amb ells i aprendre de la cultura catalana. Eh, M'agrada molt eh, conèixer noves persones de, de Barcelona i Catalunya i és la meva principal motivació per aprendre català perquè sóc molt, molt sociable. Hola, sóc la Berta, ah, com podeu veure sóc de Saragossa. Les ah, llengües de la meva vida són el castellà, l'anglès i el català uh, del castellà volia dir-vos que la gent d'Aragó uh, utilitza paraules que provenen de la fabla, que és una, una llengua que està morta, però que encara s'hi deriva en el nostre uh, castellà. Uh, la segona llengua de la meva vida és l'anglès, que vaig aprendre quan tenia 16 anys, i des de llavors el fer servir per la feina, per els meus viatges i la meva tercera llengua en temps és el, català. Fa sis anys que visc aquí a Catalunya i crec que serà de, uh, és temps de fer-lo servir. Merci. Eh, em dic Jorge, soc del País Basc i eh, parlem l'eusquera. A la meva família parlem els, els germans, parlem l'eusquera, a la meva, amb la nostra mare, parlem el castellà. En el meu cas, jo eh, per als estudis eh, he d'aprendre l'anglès i després l'alemany. Però a la meva filla eh, intento de donar-li l'eusquera i a la meva xicota parlo el castellà. Hola, sóc la Sílvia. He nascut en Lima, Perú. La meva llengua materna és el castellà, i és el que he après des de que he nascut. En el col·legi vaig portar un curs d'anglès i el qual és un idioma que més influència té en el meu país. D'anglès tinc un coneixement bàsic. No podria parlar-lo amb fluidesa. Des de que visc a Barcelona estic aprenent el català per relacionar-me amb, el meu, el meu entorn i per necessitat de la meva feina. Hola, sóc la Maria Elena, soc peruana i visc a Barcelona fa 10 anys. La meva llengua materna és el castellà. En l'escola he après el castellà i l'anglès a nivell bàsic, però no ho parlo. L'inglès ho he fet servir en un viatge i en la universitat. En la feina parlo castellà principalment i català. En una època de la meva vida he escoltat el quechua, que és altra llengua que es parla molt en, en el Perú, i alguna paraula que em recordo però no ho parlo. Les llengües de la meva vida són dos. Principalment el castellà i el català. A l'Extremadura, el medi rural es parla el castuo. El castuo és un dialecte del castellà. La llengua materna meva és el castellà castellà, el meu home, els fills, els meus amics. El català m'agradaria parlar-ho fluidament. És per això que m'he apuntat a aquest curs per aprendre a parlar